देश पत्र आवाज देश की सरला बिरला पब्लिक स्कूल रांची ने 21 जनवरी 2022 को प्रथम राष्ट्रीय पब्लिक स्पीकिंग कॉन्क्लेव का सफलतापूर्वक समापन किया यह virtual conclave knowledge resource curator doctor Pranab Mukherjee के नेतृत्व में आयोजित किया गया जिसमें 11 राज्यों और दो देशों से 36 स्कूलों के 530 से अधिक बच्चों ने भाग लिया इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक मंच प्रदान किया गया जिसमें छात्रों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मौका मिला कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन आयोजित करने के लिए स्कूल परिवार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की मैं सरला बिरला पब्लिक स्कूल द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिक स्पीकिंग कंक्लेव के आयोजन हेतु विद्यालय परिवार को बधाई देता हूँ जब विद्यार्थी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं विद्यालय परिवार में देश विदेश के 35 से अधिक स्कूलों के 500 में अधिक विद्यार्थियों और ग्यारह राज्य को एक मंच पर लाने का कार्य किया है विद्यालय स्तर पर प्राप्त शिक्षा हर व्यक्ति के जीवन पर मूल आधार होती है हमें विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा देनी चाहिए विद्यालय के सचिव श्री बी के दलान ने राष्ट्रीय स्तर के इस कॉन्क्लेव की प्रशंसा करते हुए समस्त विद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई दी heartiest congratulation to Sarla Birla public school Ranchi fraternity for organising the first edition of the national level Sarla Birla memorial public speaking conclave it is a matter of great pleasure I congratulate the winners of various competition conducted during the conclave Sarla Birla विद्यालय रांची के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल पाठक ने इस आयोजन की भव्य सफलता के लिए प्रबंधन समिति के सदस्यों प्राचार्य और शिक्षकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया it is indeed my profound privilege to be here on the occasion of the of public speaking workshop organise by Sarla Birla public school This public speaking gives you confidence and also you understand how to organize the materials before you go to the dais. Definitely you have to understand the psychology of the audience, who is the target audience and what they are expecting from you. You may get nervous in the beginning and that is why even for the primary school students they should be taught and they should face some audience even in the classroom they are talking to their friends addressing something on some topic that will give them confidence and uh, as I told you this nervousness it happens with everybody in the beginning even the best speakers of the world they had also undergone that kind of process but slowly and slowly you will overcome these kind of habits so the gestures also sometimes, the nervousness gestures we should avoid and we should be well prepared before facing the audience. I wish you all good luck in all your future endeavor and at the end I would like to congratulate the organizers for, for choosing such a befitting topic for the students and teachers and also I am thankful to the organizers for giving me this opportunity to be here with you and share my views on public speaking. विद्यालय के कार्मिक एवं प्रशासनिक प्रमुख डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने प्रबंधन समिति के सदस्यों प्राचार्य महोदया और शिक्षकों को हार्दिक बधाई दी उन्होंने कहा कि सरला बिरला स्कूल ने विभिन्न स्कूलों एवं विभिन्न संस्कृति के बच्चों को एक मंच प्रदान किया है जो सराहनीय है इस प्रकार के आयोजन से बच्चों को उनके व्यक्तिगत कला एवं कौशल का प्रदर्शन एक बड़े मंच पर करने का अवसर प्राप्त होता है पूरे देश भर के बच्चों को एक मंच से अपने कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर दिया है प्राचार्य श्रीमती परमजीत कौर ने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए प्रतिभागी विद्यालय के प्राचार्यों शिक्षकों अभिभावकों एवं बच्चों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन सबके सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हुआ है I am thankful to you for joining Pratidhwani the first edition of the national level Sarla Birla memorial public speaking conclave During the pandemic, we could achieve the set goals and we could deliver our desired targets only with the parents' cooperation. I'm thankful to them from the core of my heart. But dear parents, please remember, you are the bows from which your children, as living arrows, are sent forth. The archer sees the mark upon the path of the infinite, and he bends you with his might that his arrows may go swift and far. Let your bending in the archer's hand be for gladness, for even as he loves the arrow that flies, so he loves also the bow that is stable. Hence, I request you, dear parents, to always provide rock like support to your children. Believe in them and allow them to chase their dreams. The conclave gave us an insight into the various aspects of the student's development it has been a great learning experience for us all. I have no hesitation in saying that the pandemic has made us adept in handling the various processes of education in a virtual mode. Our students have participated in numerous national and international conclaves from the comfort and security of their homes. The exposure is exponential and immense. Much can be said in real time. इस कॉन्क्लेव में लगभग सौ विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त किए देश पत्र के लिए राजेश कृष्ण की रिपोर्ट जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए